галантные кавалеры и прекрасные дамы, роскошное убранство залов и салонные развлечения. Подарите себе незабываемую новогоднюю ночь в атмосфере светского торжества. 13 января Большой театр Беларуси приглашает вас на настоящий новогодний бал.